Այբուն տվում է ինքարին նոր կարը Եվ անունն է մեր հայ շինարար Նոր գարուն իր հետ բերում է ծանքնովարը Մեր անունն է հայ մշակարդար Պետք է իմանամ անուկնի մեր պատմության տապանը մեզ տարուբերել է աշխարհով Եթե մեզ կանչում մեր հարազատ օրանը միշտ հավատարիմ իր կարոտով Մարտին է սավանդած երկիրը, մեր սավակներին կշարակել